سقطت spike في B. كشف المنطقة ال spike بحوزتي انتشار الدخان نفذت الشحنات لعب باق تبقى عدو واحد جار المسح المنطقة أمامنا ها هم أولاء لحسن الحظ أني موجود صحيح هناك حمية مشتعلة بداخلك يا سوفا وهي فظيعة وجميلة بذات الوقت ظلال متحركة ظلال متحركة عدد من الأعداء في بي سأعالج عدو في منطقة تولد المدافعين أقمت الجدار إعادة الشحنات سهم صاعق إعادة التصديق منطلقين عدو آخر ميت جار مسح المنطقة وجدتهم عدو واحد ذريتهم مرة أخرى الدخان أقمت الجدار كشف المنطقة ها هم أولاء قتل خذوا الأمر بجدية حتى لو لم يفعلوا هم رايك في بي دم مشروب ثافر أنشأت الحاجز Block o drone.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 آه. إلى اللقاء تبقى عدو واحد حسنا سأعالجك قدرة كساء شراب الطاقة لا تقلقوا إن كنتم لا تجدون التصويت يمكن أن تقوموا بأدوار أخرى النار هنا هنا انتهى المزاح سأقضي عليك إعادة نوم محركة كشف من أنشر الدخان إعادة الصرف باق لنفسد يومهم ابتعدوا عن طريقي وقت الاستسلام رصد عدو لأجلك سقطت السبايك في بي لادخار الدعم ظلال متحركة تم نشر الذاكرة سقطت السبايك في اي اخر لاعب باق اخر جولة في الشوط اذا ادخرت فلتنفق ظلال متحركة ظلال متحركة متى حامل ال spike لدينا؟ سقطت ال spike في A هنا آخر لاعب باقي استرح من التالي؟ تبديل الجبهات التواصل معا أثناء القتال فالتواصل سيؤمن لنا الفوز نشر الزادر تم نشر الزادر سهم صاعق نفدت الشحنات اطلاق درون اخر لاعب باق كان قتالا جيدا ساحمي ظهوركم ولكن كما تعلمون من الأمام هنا سقطت ال spike في الوسط رصد عدو في الوسط ال spike هنا أعيد التلقيم السبايك هنا اصمت تبقى عدو واحد نشر الساتر تم نشر الساتر رصد عدو في الوسط آه. سبايك في B سأعالجك زرعت ال spike عدو واحد نقضي على هؤلاء الحمقى سأنتزع النور من أعينهم ابتعدوا عن طريقي ظلال متحركة من الداعي؟ إصابة بالرأس جار مسح المنطقة أمامنا أطلت الإصبعات الخاصة بالأعداء ابقوا في نطاق منارة التحفيز وسنقوم بحصدهم عن آخرهم سأعلمهم احترام الأكبر منهم إننا نحن نعرف الإجراءات ليلتزم كل واحد منكم بدوره وسنحقق النصر يمكننا التغلب عليهم Африка.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 الذاكر ستبدأ المطاردة تم قتله من حطت لسبايك في بي ابتعدوا تبقى عدو واحد هنا احذروا تبقت ثلاثون ثانية آخر لاعب باق نقطة الفوز معا سندفنهم وستلاحقهم آثامهم سبايك في الوسط لقد انتهيت تبقى عدو واحد أرضاً. تمساح سأقضي عليك آخر لاعب باق تبقت ثلاثون ثانية الجولة الحاسمة أيتها الرياح أريني إلى أين أذهب ظلال متحركة تم نشر الساتر سقطت ال spike في الوسط هنا قتل تبقى عدو واحد